мен чоң атамды сиз операция кыласыз да э азыр жок э, мына студент э, айдина операция жасайт студент айдина эми студент болсо операция кылып атып өлтүрүп алса эмне болот менин чоң атамды жок эми өлтүрүп койсо эки алат да же экзаменден өтпөй калат жүр жүр саламатсыз ба рұқсат деген. рұқсат рахмат рұқсат 그냥 무조건 아빠 사람 없어 내가 야 없어 너무 없어 Давай, Насиба, ушел, мен ушул районда жашайм. Ушел. азыр мен сені бір алсам қарсылық көрсетесің да э? иә негізі қарсылық көрсетпеппін бірақ мен азыр аябай чарчап тұрмын кандай насиба келдің бе ооба жакшы келдим эмес бияктан ооба менде жаңылык бар сага нурбек эмне жаңылык экен тапчы кимдин боюнда бар өзімнің бойында бар кімнің бойында бар екен менің подругам айперинин бойында бар екен жақында терейік не олды? Ушу стресс болуп нерв болуп атқан баары эми мындай болот го депрессия болуп тұрын, ошон үчүн эле башым ооруп тұрын анан анан чет өлкөгө барып эс алып келиш керек да дубайга анталияга барып эс алып келсең аба алмашып сыра жакшы болуп каласың дейт дубайга алмаштырыш керек болбойт алмаштыр малайзияга бара анда Малайзия э малайзияга алмашпайлыбы мамлекетти эмес врачты алмаштырыш керек қуа бұзасың ашқышыңды ұмытып қалдың ба дағы шалбайды білең маған телефоным үйде қалып қалып тұр е ашқышты мо паластың астына іле қойып қойшы паластың астына іле ассистент бермен мені ач есікті тиги ешін алында алдында киши толуп калыптыр билбейсиңби эмне ол ушул эмне оғыл элексизби кошуналар жаңы мебел алды эле мен өліп өлүп калдың да ошондой мебель деп мына алып бердим тұрат. нурбек алса алып эмне болуп атасың эми жаңы телевизор алышты эле мага да ошондой телевизор керек деп жатып алдың го температура болуп мына телевизор аны да алып бердің машина алышты эле э тим эле машинасы жоктой мен андан да жакшынан машина айдашым керек деп өлдүң эле аны да алып бердим туурабы эмне болуптур эми нурбек эмне болду эми эми биягы эмне болот эми биягы эмне болду эмне болду ал кошуна жаңы катын алып алба эле биз деле сага ит тийбей тур насипа алфавитте қанша тамға бар жеті тамға бар жеті иә қандайша жеті өзбек ең жөнекей нәрсе қанып келмейсің жеті алыфы авы еті жеті тамға енді оңайырақ мындай қиынырақ сұрау берсең болады оп оңай нәрсені қанып сұрайсың мына тура емес екен тура емес екен Что да? жеті елу таңға отыз деньги деньги все ты решаешь а Нурбек, мен аябай шаш отам сатқан жоқ мен аябайле шаш отқан тұрбаймын да кешігіп жатырмын Нурбек. Сен сенің галстуктарың өзің үтіктеп алшы мақұл ба мен эме помада сүркөгім а сүйкөгөм сүйкөгөм тамаданы сүйкөп алгам калганын өзүң бүтүрөр мен кеттим э шаш ме ме ме бүтүрүп ал өзүң макулбу мен кеттим жакын Аспа, мен көзім көгеріп келгенде кешінде не деп ойлап қалдың ешнәрсе деп ойлаған жоқ кешінде келгенде сенің көзің көк емес болчу а қашан көгерді анан нұрбек мен сені ичпей кел дедім беле ай нұрбек бұл эмне кылганың я үйдү дайыма чачасың да ушинтип жибин артынан жыйнап эле басып жүрөмбү да акция болуп атат акция эмне акция дагы эмне акция төрт кийим чогултсаң мен сага косметикага акча берем насиба ау картошка куруп бересиңби кичине элүү сом кандай элүү сом неге енді сол нұрбек мен саған күнде айтам, огородқа шығып картошка қазып келіп берші десем сен не дейсің Базардан мен сатып аламын ошоны дейсің ооба базарда картошка қанша сом елу сом елу сом